Hubo un tiempo, la gente era más o menos consecuente a su ideología y a su convicción, sobre todo en lo concerniente a la fe y religión. Cuando alguien decía que es cristiano evangélico, todo el mundo entendía perfectamente lo que quería decir. Y si alguien más decía que es evangélico, esto significaba que él no es católico. Hoy, sin embargo, un inconverso Puede simular perfectamente ser un pastor. Y el más atrevido puede hasta presentarse como profeta o apóstol. Y en el mejor de los casos, un cristiano descariado que se ha apartado completamente del Evangelio, seguirá ocupando su lugar en la congregación, cantando, orando y hasta predicando. Aunque su vida, tanto en lo privado como en lo público, sea un verdadero obstáculo para la conversión de los demás y un insulto al Evangelio. El móvil de todo esto es la ausencia del temor a Dios, lo cual es la característica principal del final de los tiempos. El tiempo actual, el tiempo actual es un tiempo especial, sobre todo un tiempo marcado por un evangelio solo en apariencia, y simulacro. Mucha espuma, pero poca leche. El apóstol Pablo lo decía con mucha claridad, que tendrán la apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Hoy en día se ha vuelto muy difícil distinguir un cristiano del que no lo es, porque simplemente no hay un patrón de vida que les distingue. Hoy, ser cristiano solo significa asistir al culto en un templo bonito y si este local es bien aireado, con mucha pompa y buena música, la cosa se ha vuelto todavía más fácil. Por otro lado, en un tiempo marcado por el conocimiento y la cultura general, cualquier persona, aunque nunca haya estado frecuentando una iglesia, aunque no crea en el Evangelio, aunque no crea en la autoridad de la Biblia como la palabra de Dios, puede elaborar un buen sermón. Y si lo acompaña con una buena dosis de emoción, puede hasta galvanizar toda una asamblea, hasta poner a la gente a llorar y a gritar. Vosotros quizás os preguntáis, ¿cómo esto puede ser posible? Bueno, os contesto que eso es muy fácil. Tenemos que entender que el Evangelio tiene más de 2.000 años y ha sido aceptado por el mundo occidental como base de cultura y enseñado en las escuelas como asignatura. Todo eso hace que los relatos bíblicos, las historias y el mensaje del Evangelio no son extraños para nadie. Pues todo esto indica que la realidad moral de hoy no es porque la gente haya desconocido o ignorado el mensaje del Evangelio, sino más bien porque ellos lo han rechazado.